das Jahr 1396 nach Christus in Ostfriesland. Hier lebt Alrich, ein Meisterassassin. Zu Hilfe, Alrich! Mein Mann Störtebecker wurde von den Templern gefangen genommen. Befreie ihn! Ich mache mich auf den Weg, holde Maid. Partei. Es gibt gleich was zu fressen. Komm her, Assassine, und kämpfe! Danke, ich kämpfe fortan mit euch. So soll es sein.